no sé qué podría decirte a ti Si también te duele si te vas No sé por qué cuesta ser feliz Si también me está gustando las sé por qué me cuesta seguir intentando encontrarte No sé por qué te tendré que Si sigo buscándote En el mismo parque en la misma tarde con la misma sangre corriendo en mis venas no sé por qué ya no estoy feliz si es que otra vez quiero intentarlo no sé por qué cuesta ser No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué no sé por qué ya no soy feliz Porque no me canso de buscar Porque no cubrí un tema así Fácil es el miedo de cambiar Ya no estoy seguro de pelear tengo industria descubrí cómo llenar este vacío, este vacío, este vacío. No sé por qué no te busco más. Cállate, celular de mierda.